Welcome back to BJ Season Presents. I'm Leo Rucker. Today, we're going to do Resident Evil 6 Remaster in German. Let's go! Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Allen Nationen zusammen wir tragen die von den Zivilisten Wahrheit ans Licht. Ich werde alles, um die Fakten offenzulegen, verursacht auf Es wird Zeit haben, wenn wir überhaupt eine Chance Ihre Botschaft war ja Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Sind Sie beide okay? Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich habe den Präsidenten erschossen. Wie Fiebel war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon drei Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zu Tollocks Kathedrale. Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja, glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auch Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Okay. Okay, Leon. Here we are, in Resident Evil 6. Remaster. If you are wondering, this video game. Can you play in two players? The answer is yes. Someone could be Leon, another one could be Elena. I really like this kind of video games because it's similar to see a movie. Let's see what happened when We're opening the door. Roger. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Ich hoffe es. in Raccoon. Vorfall in Raccoon City. Sie haben ihn überlebt. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu ihrer Kathedrale. Aber wenn sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit ihrer Freiheit. Ich weiß. This video game has four stories. One of them is Leon and Helena The second one is Chris and Pierce, Jake and Cherry, and finally, Ada Wong. Was war das? Finden wir es heraus. Gehen wir. Okay, let's follow him. I pro subscriber to say thank you for giving like or comment. I really enjoy this experience to show you how to practice Sherman. Sie sind hinten raus. when the episode is ending, we're suggesting a video how to learn German with Duolingo. Let's see what happened when we're opening the door. Klar. Halt! Nicht schießen! Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Ries! Warten Sie! Lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich. Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun. Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit, um... Wir nehmen uns die Zeit. Liz, wo bist du? Okay, we need to find her daughter. Was war das eben? Oh Gott. Let's help him. Sie haben Angst. Wer hat das Licht ausgemacht? Good question. weiß ja nie, was einen erwartet. Wir müssen sie finden. Werden wir. Folgen Sie uns. Liz. Liz. Mr. President was Adam Benford. Antworte mir. Hier ist Daddy, Liz. Alles okay? Ja, wenn ich nur meine Tochter finde... Wir wurden am Handy unterbrochen. Sie muss hier sein. Ganz sicher. brauchen den Aufzug, um dahin zu kommen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. Suchen wir ihre Tochter und verschwinden von hier. Liz? Liz, bist du das? Nice music. The piano. If you are a big fan of Resident Evil movies, this is the correct video game to you. sind Mama und Liam. Sie, sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Okay, let's help them. Wie kommen wir hier raus? Unterirdische Parkgarage. Aufzug ist da vorn. Hoffentlich funktioniert er noch. If you want to do an instruction to your partner, just press circle and follow. Mir nach. Roger. Räumen wir das aus dem Weg. And this part you will do with your partner. Let's see what happened when we are in the elevator. Alles wird gut, Lissy. Du, du kommst wieder in Ordnung. Papa. Wir sind fast da. She is transforming. Oh my god. Sie ist schon tot, schießt sie! Rest in peace. Ich. Ich glaube das nicht. Müssen sie aber. Entweder sie oder wir. Und sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Ich glaube, wir sind hier drin nicht allein. Helena, nehmen Sie die Waffe. No, we are not alone. Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. I couldn't agree. Let's see what happened when we are opening the door. help. Look around behind them. Dann los. Leon, es ist zu spät. Yeah, it's too late. Wir können nichts mehr tun. Sie haben recht. Verschwinden wir von hier. Thank you for watching the video. Don't miss the next episode. Because it will be very, very interesting. We are BJ System presents. See you later.